tingasimire bamuvunana nga kawo kawo wetororo ne bamuvunana okubba embaawo ngaala disiwayo bamuyita mulowooza tinkasimire bwafuuka mp era sikikuba yamweyimirira baalabagana dda tinkasimire yajja kakiiko ka palament kyenvambagana nti intelligensi yamwe tekola yisowudent ava allowed such a man to, get, to head the committee ye musajja yoomu eyali akuba miriakyambadde nga bagoba nga musi amukozesa bagundi oyo omusajja tengasemire yagamba gundi nti if you, are if you believe that museveni is in charge mm. tell him other people have taken over from him tinkasimire oyo omukazi lwe yakimeri ekingamiri yakyambadde nebalyoka bamuvuma bona obwamawulire bwe bawadde sezi teri kibi nga mwavumu ngaowamawulire omwavu asaana kukolimirwa owamawulire omwavu mubinye omanya mutyaba babugula buguzi nti kyebukwata kituufu kakati kuolo bwavuma amiria nga bekifaananyi ngaakanudde amaaso bwati eventually kuwon omukyala hmm. nyakana ekintu kikyali eh, kikye nebamufungula nebamukuba enkya nebapurayizinga poliisi neyetondera oyo omukazi gundi ono gwebakuba si mukazi weewozi matembe tukondem the brutality sitecanso brutality ono nyakana's wife omuntu muka omusajja wamwe akulire naalemu mugonde atulira ne kuseeke nyakana kakati oyo gundi nebaba baladise lugasa kintu gundi sekabanja bagoba bane all the rdcs that were supporting museveni babagobaaa yes mm. era kyova olaba nti oyo gundi musekerera ono wegenda sakwa. sakwa abaganda tugamba obwavu obwami tebabuwoza bwagenze bwagenze kati sakwa is going to court he is giving court powers to stimulate him who should be an RDC. Mm-hmm. Most of the RDCs cannot be RDCs. The current group of RDCs. Constitution Yakugamba. An RDC shall be a retired senior civil servant. Wakolawa. Senior civil servant is retired. Kitegezai. Former permanent secretaries. Former power cowards. Former. This is different. kati kitwaleyo abalamuzi bakikwatekigenda muli agobese ne banne kubanga baana dc benyigira mu kulonda benyigira mu biki kakati pulezidenti bamulekera ebintu bibiri bya china advisor nabo bajja batwaleyo mu paalamenti olabe kubanga bagenda ne benyigira mu politisi waayo kakati gwe sakwa bagenze ne bakubula ekyobusiru mbufamire yoli eyafa kati evuddeyo egenda kuwawabira bali we know this is a banyarwanda family umusajja omukazi omu yazaala abaana mwenda bano bamulala bonna banyarwanda mhm. era what you don't know si kyekisoose waaliwo famire yagonde omukyala ono mutagamba mutagamba mukoki baawe mutagamba yakolanga mu bank of uganda nga munyarwanda ngaambasada wa uganda wa rwanda mu uganda ye mutagamba tiwe related close related ambasada nono batata wawe omusajja bwe yaddayo e rwanda bano bamutagamba nebasigala wano this is what is happening in jinja kakati nkugamba nti palamenti yamera palamenti yajirira museveni si separation of power nga lekatekatanagendayo palamenti nemera yategera weakness zagondi wano naye nkugamba olwo baladisi bonna bawagira museveni babagobye ate mwana wange ye bwe babagoba ate waliwo yagendayo nabaga nti o oh, nti eh, mwabagobye nti eh, kale nze njabasayo abo bakintu baavu sekabanja bakamuwa omulimu lugasa yagenda nokulaba pulezidenti ekisozi nebamukwatira mumusiba wiiki bbiri mukomera namala kwogera nebamuta lugasa efomala dis of kampala iput her in prison nti trespassing agenza ekisozi okulaba president why dont you tell this old woman you, you are not on appointment leave a letter here bamuteka kupika apo lugasa ku polisi embalala eh, what type of people are manning state house now ne lugasa omusiba kubanga balowooza nti lugasa aze bawaabira whoever comes to give museveni an alternative source of information must be handled bayinza okugaa nti gwe abaserikale babatuma abo abapipiyo oyo muzeeyi tamwagala mulaba amutawanya olusente zobaazikuba muzeeyi tojja mulaba ajja kuba laala eggweko nga gwoli museero this is what they do kakati nkugamba nti paalamenti kasa yamala okutegeera nti ekizekitivu ekubwa erina ababbi bangi betasobola kukwatako yo paalamenti neyeyawulamu nesigalawo e, bye judiciary judiciary bagikozesa okuba paalamenti judiciary yefudde ye museveni movers cosiasire yeyo abategeera paalamenti bwagikonako ate nagiyita mukyama nagikuba ate nagiyita mukyamaamba aa nkugamba naye omwana kasita fa baganda katisala tula mu mwana yakali kuita mu lujanga tanna mira manyu tumusibe bikolokombo chichi yali mekutambula tukusibe bikolokombo heve shingi zoli mekutambula ngatonda mira manyu omwana bwayita mu lujanga ngatonda mira manyu asera chitawe kati fa baganda tukusibe bikolokombo kati mseveni yali mukusiba parliament e bikolokombo parliament yajisiba mu bikolokombo ngaji wa milioni yana yo judiciary yejereka go neji kuba pa ba pa bi parliament kadaga ku judiciary ba ba ba mudemu mwe mudemu mwe pankeko yaga nti that is a stupid argument directive court order neno yagiganye mukazi natunula eyagiwaddeyo natunula naye lyeddalu nabagaye nti omuntu alina okubeera ne elementi yeddalu ne elementi ya diplomacy si depends on we ayina wenamwe waliwo aga nti mirundi muntu mulamu nnyo newabaawo kyobulaba omuganda akugamba nti eh, eh, eh, gundi atamukedde yamutende endyambi mm. wazeeka ewange nolaba oba ndidde breakfast ono ti lwaki onsanga kumba kano ka nti nsitudde lwensooli hmm. so people bayina kati kadaga ayina erementi eyo ayina wakolera eddalwo ate ne wali diplomati kakati nkugamba furthermore unlike the executive who has the president who has strictly observed the role parliament his role parliament orders the arrest of corrupt government officials. They have ordered sackings. They have handled public issues like markets. They have revived court cases. They have rejected stupid court orders. And therefore, they have intimidated the judiciary, parliament, the IGG, other institutions like IGG, and other government institutions in a nutshell they have successfully insulated themselves from public scrutiny because they are perceived by the public as an active parliament compared to the two pillars, the remaining two pillars, the executive and the uh, judiciary. In the villages, the RSC chairperson who follows the law becomes unpopular. People want action, not legal jargon. Fortunately for the MPs, who call it parliament, nobody comes to question their mode of operation. The media wrongly believes that the parliament is complementing the executive. Parliament Judiciary n'efu. Gy'embwa? Yes. Judiciary nga judiciary. Kakati abalamuzi ne bajja beepankira ku parliament. nti omulamuzi agamba nti palamenti njiwadde kodiod ate fulumya sente otya kadaga naga nti atone geno come and explain pas onayogera biki ekotioda is ekotioda namugamba gwe genda genda kotioda teyinza kuba yabusiru ne chief justice naga nti ekotioda is ekotioda mm. mumpe omwana omukyotala nga nze ndi muddukavu ah, atwala omukyotala oyo paka omukulu weddwaliro lwandanja ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ani akulimba a court order must be a court order as long as it is a court order you cannot hide behind a court order nebasala emisango egikuba parliament and im telling you what parliament is going to do abalamuzi tebayita muyo egenda kuteekayo pro ngemala bakozesa ndagaano parliament nabaga nti ekya milliyoni abiri kyayanise kadaga anti kankubuulire ekya milliyoni abiri yaziyadazirwanirira ababaka bazifune mm. naye ate namala tebazizizanaye anti nabaga muzizeyo kale muzizewe kugunde bafunye mmeka kati ana nabagamba nti as long as parliament is there temwine kyagikolera a grave does not engage in a battle with a coffin ngekufaako ki ani grave e grave ye parliament emirate coffin emizezi judiciary is a coffin ejejimira e these are politicians kyenkugambye nti the battle is between medics politicians in, in, in usa kino kyafuuse kiriiro buli omuwalirawanti kugambye nakugamba munauganda nakugamba nti gurupu nababulinababulya emu ku gurupu eziri mu paalamenti embagamba ambitious yanga mps this is a group comprising younger people in parliament mm -hmm. this is the dominant voice of parliament Their bond is bowed by the following factors. One, they are young and view themselves as future leaders. They have realized that it is easy to get quick money from the confusion, both in government and the outside world. Number two, they know that in order to retain their constituencies and uh, earn public trust and, eh, and cover their footmarks, they must take on the executive and the judiciary, which they have successfully done. They have reaped their political benefits. They are always courted by the government. Our government gives more attention to the trouble causers than its, in its ranks than those who support it. Wagira Museveni, bajja kusula kasasiro, they will humiliate you. Kasto wagira Museveni ngobujozi buze. Kati ochalaba kusasira ngomuyemere mwali. mwali. envoyi wa museveni mu ghetto omuulyako mu mmere ayinza n'okuba nga tayina kati abali basente bazze <laughs> gwe biroyo omuseveni ojja kufa bwavu <laughs> in fact what many of our political commentators overlook is the possibility of these mps transforming themselves into a political party paalamenti yeesibira ekintu kyayo paalamenti ne bamafiya bagirebe kati bamafiya bagatukubekadagakwekyo sente ziddeyo kadaga n'abakuba n'abalaga zeyakafulumyammwe mwe nammwe mwogera n'abakuba sente zonna zemubye 52 biliyoni ezemmere emmere eriwa egundi baladisi babawa 56 million each bali bazisirikidde gu n'abakuba nembakuba ne bazoogera nti aa twazi baterekedde kakati ate mwemwogera mwemwogera institution yonna parliament yagiyisiza sente nayo neefa tewali wana raisinga issue kakati epulezidenti abamanyi oba babbi oba si babbi naye bagenda kusigalawo era nokwewola ssente tugende tuwumulemu ampuliriza tukomewo tove ku mukutu gwa pal fm ekkola eryomutwa bulijjo kkiriza babasabye okuyisa mwemwabamanyinga abantu tebalina kyakulya mukazi wo wamanyiza nti okuwa akaboozi ogula buguzi kubakalamenti ejja kubabagira mwe mubbenga yeddayo nagundi ngewunya busa twategeddeko nti bagenda bongera miliyoni ddala nkaaga okusobola ah, okuyisa ekintu kya nssfmayinja yagamba mm. nti obanga amaje gagaga kera ku maki ogenda ebombo if being in parliament is easy why don't you go to bombo resign from kati katulebe is resigning yaliko mu parliament agenda afune constituency neyazifune nze omuntu afuna sente by virtue obuyisi job simuinaku buzibu bano abalidde ne babba enjovu ne babba n'akamya ne babba n'emmese eggwanga balikoledde ki ababbye buli wamu akakasonga tukawumuzza katukomewampuliriza tugaziwe ku nsonga ezitali zimu tugenda kukomawo tutunuulire emyaka omusanvu egy'obuweereza bwa mwamayiga kyakabi ku airtel fuuka nantameggwa mu kitundu kyo odizibwe airtime abitundu bisatu ku buli kikumi mbagirawo kyolina okukola kwe kugulira mikwano gyo n'abooluganda kitegeeza everything is okay minisita y'ebyobulamu yategeeza nti yakitegeddeko nti era baba bazze mbu mbu bwaba bazze bajja bateeka mu kalantiini naku kumi na nnya tunaabiwulira um, okwongeza ensonga endala ebaddewo ennyo yakwongezaayo okulonda ah, statement yakolebwa president bwe yali ngaali mumbozi yakafubo ne nbs ne bamubuuza naye okulonda kuno kuyimiridde kutya incase natuga nti incase omwezi guno bwe guggwako ogwomukaaga eh, julayi awo nanga tukyalina obulwadde kitegeeza eyi tujja kwongezaayo lwaki abantu tubayimiriza mu bunyiriri okulonda ngaobulwadde bukyaliwo statement eyono yasitula emitima gya bannauganda bapeople nibuga ti no no no waliwo ensonga waliwo ensonga byonna tugenda biraba katikiro mayiga yaweza emyaka musanvu mu buweereza nanyonyola buganda wetuuse n'ensonga endala eziryawo ee e eh, eh, tulina obagamba eh, sebukwaniriza mm. mm. nze ebintu byammwe bino manye njagala kubeera brief mm. ebintu byammwe bino byonna ekisooka nabiwandiikako dda tewali kyobuuza kibuuzo ngaakatabo tekaliiwo <laughs> tekiriiyo kuba namanya nategeera nti banendire neyagalya nnyo mu political science era yensonga lwaki political science yaino mufutianga buli kiriwo mugwanga okiwandika kiri political buli kintu kyonna kiri political mm. economic ebintu biri bibiri ebitambuza ensi ensi eyinza okubeera nga teriimu mateeka mm. judiciary a ah, ekyo tukiyita political hygiene bantu beeramulira hmm. kyamateeka mm. kizeddiwa parliament political hygiene amini yafuga eggwanga emyaka mwenda nga tewali nebino ebibiri era nami naiba omubalera yali azanyira mu politics emixturekyembadde eh, nkugamba hmm. nti ensi okugisobola olina okubeeramu eddalu eba hybrid eddalu n'obuntu bulamu nga buli kimu hmm. olina bwokirinaku omuntu yenna ali 100 nga muntu mulamu talina kyasobola kukola munsi tasobola diplomatwaamba mugisha muntu diplomat eh. bobi wine omulaba nti ali mukatabukamu naga nti njakgendayo babankubatira gasi bamunkube eh. oyina okukontolinga elements bbiri extreme byonna tubifuna extreme naye ofuna kavalage ne dr besigi eh, dr besigi alina eddalu lingi nnyo alikozesa 75 percent <laughs> kakati saata ate yeye muntu kyovaolaba aluddewo eh. aluddewo kakati ono yetamanyi hmm. ono sobi yankubira essimu sobi namukubidde eggulo nemugamba nti bagambye wafudde nagamba nti ekyokufa tekiri mu pologulaamu yange lozankubidde lozankubidde nemeka ah. erabira kakati ebintu bya uganda biri ebi hmm. nti bano baganda bange bempita ba mafiya bebafuga eggwanga lino mhm. the influence public opinion and if you don't take care tuyinza okubeera nga italy museveni bwanavaako tujja kubeera nga italy mafia yafuga italy for 50 years nga buli kimu bebakirina bakimaera balusconi mafia munaabwe the richest italian wa s milan italy yafuna gavumenti ana mu mwenda mu myaka ataano italy for 8 years was balusconi was mafia yabamanya bamafia eh. anti mafia bwekuleta sikando kakati ekyakubya balusconi kyali kimu kasagadafi yavaawo sente yazijjanga wa gadafi mm-hmm. nga bwe batuula mugundi mu neto yamubuulira ebyama yamubulya nti dduka waawo nenyonyi ezakuba gadafi zava itale ku besi yaabwe kyobalaba gadafi tebamukwata ku mulembe gwa ligani babaitale baali bamubuulidde bamafia nti bagenda kuitale yimiridde ku gadafi yali yimiridde gadafi gadafi yagenda eitale ya namala esaawa omusanvu ngaatuziza palamenti ya italy batudde balinda gadafi yabawanga pepa twagende portugal nga gadafi bwe yajja ne bayimirira ku luguudo bonna ensi teyakola lwaki nga yabawa gaasi kipu gaasi n'amafuta hmm. nali nga bamwijja mu angola gadafi wazefe olwo lwe yagamba nti mundetebamalaya bonna mu kibuga looma ne babakuŋŋaanya yalabagazaki yabawa obukaaya nabawana edola bisatu buli omuna baga muve mubwamalaaya muyingire obusiraamu dati dero yatuuza palamenti ya italy saawa musanvu pulezidenti agende wa gadafi yasangawo bapulezidenti bataano museveni the last time mm. oyo barusikoni yamusangawo yasangawo wa greece yasangawo ani owaffe gwe yasoboka okulaba era irimembe ekifaananyi ekyo tekinzigwangamu gadafi ngaali kumukeeka kumufaliso ogwe yabeeranga ku kizimbe kyebakuba abagundi abamerika yatulanga kumufaliso kumufaliso naye nga bwalaba enyonyi gyatategeera kamuzayo wansi mundaki eh. ye gadafi at one time yajja yevugira gaali ekyansinga okumbeeza popular mu state house i was the only one who could forgo the libyan trip nga togenda nga ate nti dola dola oba nkumi taano bazikuweera bu brother gadafi teri kusasula woteri teri kukolaki byonna bibeerawo eh. naye nga teri mwenge olwo nga nkyagunywa nnyo baali banzitidde mukinankani twagenda nomuvuka foreign affairs kati yafa yagenda nedola emitwalo etaano mu advance netugenda ku kimeeri kyabaitale kiri mu international waters mairo kikumwatano okuva etulipoli yewali endongo teri polisi bamukuba atamidde sente azijjayo abafune nafeyazi basasulanda <laughs> naye nga juisi wamufuna naye juisi yaliyo naye nga teri polisi saddayo eh. kyoba nti ze bwendaba bano abatamivu bemukuba emiggo nze nakigenda munkimanyi singa nze gwe muyita nembabulya nti you can sleep weero you even olya nemmere bulungi nnyo bakubamuko kati eh. bamafiya bafuga eggwanga lino bano bonna bemulaba waggulu tebaliimu mafiya gulinga muliro ti awo kakati wetulina okuteeka abantu kakati aterizat mafiya erina amawulire mafiya e, e, e, egira public opinion mafiya edivertinga attention byonna ebirina mafiya yawa ate nze mbetegereza ebbanga lino lyonna lya myaka musanvu the highly intelligent people they have the best lawyers in town they have the best doctors in town kati batudde kuva ku saa kumi nemu enakawa bakabuka batesa kuki balina ensonga zaabwe bazimanyi nange bazimanyi nange waliwo paza eriwo hmm. naye golowooza nti abasajja abo walowooza nti bali bweru nti batandise okutuula esaa kumi nemu and this has been their practice batuula palamenti yeebase buli muntu yenna yeebase the only awake people at that time is museveni and the mafias president yebaka ne bamafia ate bamuli ku lusegere bwe bati kakati mmwe kye muva mulaba nti olw'okuba bamafia baalya muntu institution zino nabaazirya nabagaa nti mu uganda tudde twali badde n'abagezi basatu betuwuliriza professor of medicine professor of psychology professor of political science ne professor of economics bokka betwetaaga mu kiseera kino teboogera baabawamba lo society batekayo omuntu waabwe omugezi ne bamusuula kati amala kufuna biragiro eri limooti